Бродил по Щере, по полям, лугам, лесам, и об этом написать вам, вот решил, как видишь, сам. меня всегда лесничество это было что-то такое романтическое. И я всегда представлял себе лесника, это такого огромного мужика совершенно. С бородой. Да, с бородой. У него на бороде еще э, листья. Э, вот. И он такой э, огромные руки совершенно ходит такой по лесу, значит, и как где-то мозай а, зайцев собирает. Это, это правда? Это близко к правде? Или это не совсем так? Ну, по телевизору я видел одного такого товарищи, но ну, не с нашего Шатурского края. Хотя один был такой у нас, 2 метра ростом, Кривандин, по-моему. Так его и звали. Его фамилия, допустим, там такая-то, а его звали Леня Длинный. Леня Длинный, все знают. Леня Длинный, значит, вот это. вот. Уже даже по фамилии не называют. Ну, романтика романтикой, а самое основное это любовь, конечно, лес. Любовь к своему делу. Никто бы не пошел учиться в лесах, если бы не имел тяги к этому, если бы не любил природу родного края, и не любил лес. <coughs> Люблю мещерские просторы. Я вижу новые явления. Здесь не пропал мой скорный труд и дар к поэзии стремления. Все в Мещере здесь краса. Это казыкничья коса на косе прибрежнищей был Есенин на Сергей. Ручки труп и деревень, ни в один прошел он день, где купался и наслаждался, на песочке загорал. Он о прелести Мещуры очень много написал. Рыбка у меня большая была. Рыба бутылку свистнули. Не видишь, вот где нет. Ага, всю воду берешь. Вот приходи, приходи. Женщины садятся, садятся. Они же оттолкнут туда. Чуть еще. Вот та лодка побольше водоизмещение какое. Это? Да. Ну, ну, она неустойчивая? Неудобная. Неустойчивая. А в ветер не вообще не уедешь один. А, а это куда хочешь. А, да. Я когда закончил институт и пришел сюда на какой-то короткий, ну как сказать. Нет, Дмитрий Иванович, институт-то это самое, не после института я у тебя перенимал дело-то. Не после института. Это, наверное, на каникулах я был. Может быть. Ну не знаю. Да, не знаю. А уж когда институт я закончил, я тогда дело принимал у этого самого, у Биткова Алексея. А вот как раз это ну, было... А Битков, это, Опа, его сняли по пьянке. Вот. И Битков, когда вот работал, я вот у него и принимал дело. А у тебя как раз это было, когда я был, наверное, на третьем, на четвертом курсе, проходил практику здесь. Ну, Точно, да. практику проходил. Ну, да. Правонарушители были и, собственно говоря, ловили их. Был в одиннадцатом году пожар у нас в районе 15 квартала за Черустями, поселок Струя. Вот там поймали поджигателя. Поджег лес, и на площади 11 гектаров у нас территория прогорела. Кошмар какой. Кошмар. И вот этого чудака, мягко говоря, поймали там наши лесники. Поймать поймали его, вызвали милицию, милиция увезла его в опорный пункт. Там пробили по данным его, кто он такой. Ну вот. А он, судя по всему, не все дома, не все в порядке. Вот. Уголовного дела на него заводить не стали, потому как он полностью признал, не стали заводить уголовного дела, потому что он состоит на учете. Я вот такое в голову человеку вбрело. Поджег лес. Лес хороший какой хвойный, сосновый лес. Так вот посмотришь, сколько тут грибов, сколько тут ягод всяких разных. Думаешь, это же все бесплатно. Это вот приходи и пользуйся природой. Ну, пользуйся именно так, чтобы после тебя все осталось. Не, не пожар <laughs> какой-то, не пепелище. Вот, вот за этой красотой смотрим. Он, Дмитрий Иванович, сколько тут лесного хозяйства служил. И я вот продолжаю служить. Вот Утомлен был дорога я, постели бы прильнуть, нелегок путь, и конь мой стар, и я хотел заснуть. Ты не страшись, здесь нет медведя, нет и львов, тебя завел сюда впервые поет Мещеры Киселев. меня, правда, такой страсти нет, так что выходить с ружьем вот, по лесу, кого-то стрелять, убивать. Нет такого даже вот в душе. Вот с фотоаппаратом я пойду, с кинокамерой я пойду, с биноклем я пойду. Увижу на каком-то расстоянии, на каком-то удалении оленя. Вот это вот, да, вот это вот красота. Такую глухарь, вдали такую глухарь. А знаете, в деревне на рассвете кричит петух. И вот я, <laughs> я одного слышу, и другого слышу. <laughs> Вот, перекличка. Дикого петуха и домашнего петуха. В последние годы, когда вспышка была вот этого края типографа мы что-то даже краем уха думали, что не диверсия или какая, что его завезли в таком количестве сюда к нам, в Россию. Вот. А оказывается, в дикой природе там что? на ослабленную особь, всегда на ослабленную особь кто-то нападает. И вот эта елка в десятом году, сухая погода была, елки не хватало влаги, и она ослаб, ослабла. Биологическая, как говорится, ее жизненная способность была вот такой вот э, на грани. И вот на эту ослабленную елку короид типограф напал. Именно поэтому произошла вот такая вспышка массового размножения. А он, этот короед, дает две, а то даже и больше генераций сезон, в лето. И вот такие вот елики широкомасштабно а он ее хватил в Подмосковье. А здесь обычное рабочее место. Перед тобой карта вот всего нашего лесничества. 23 тысячи гектаров, окрашенные по породам. И мысленно представляешь, что где сейчас может быть. Где ветровал, где бурелом, где так называемый убо, это самое, короед наш нашкодничал куда нужно поехать. Вот поэтому, плану по этому маршруту. А вот эта минполоса, вот она пошла, прям по, просечной, по просечной просеке ее пропахали. Все, теперь этот просек долго не зарастет, не потеряется долго. А вот это вот пересечение квартальной сети, здесь ставим квартальный столб. Надписи на квартальных столбах дают возможность ориентироваться, где север, где юг. Знаете, как на север-юг определить? Здесь вот, по надписям. А как? Вот квартальный сеть. Ох ты, рыжик, наверное, что ли. По-моему, рыжик, да? Рыжик, точно. Рыжик, рыжик. Рыжик. Ну, к сожалению, он встретился нам поздно. Что сделать? Вот квартальная сеть как распределяется? С запада на восток, вот на карте, и с севера на юг, по мере продвижения, с севера на юг. Точно так же и подписывается квартальный столб. Там, где северная сторона, там числа меньше, первый, второй, а дальше третий, четвертый. Вот. вот суммарное число вот этих вот цифр, минимальное, если оно минимальное, это север. Максимальное число юг. Так вот ориентируется. Чайку хорошо горячего попить, когда из леса пришел, намерзся, работался там, вот вот он, да, надышался свежим воздухом, а потом к чаю, поближе к печке, вот классно. И невольно вспоминаешь там, <laughs> все, что в лесу было, все, что в лесу видел, за чашкой чая. Королев приехал ко мне по записке засекреченным. И три молодых. А я его рассекретил. Нищим был, дом отбирали, и народ меня выкормил. И я ему расплачивался стихами и получал аплодисменты только. И в 98 году, мне 72 года было, я завалила шатуру рукописями, а в 99-м первая книга «Моя мещера». Вот она. И тут же тут пишет, я поэт, я все. Вот в этой книге. Это вот мой отец молодой был. Вот. А это брат полковник, 92 год прожил. Скончался. А это я люблю это, и внучка, правнучка. Иначе месяц не под дом не, под, не продержишься. Да? Вода горькая, бескислородная. <coughs> Меж больших мещерских плес Вася Кушкин здесь же рос. Был он егерь, был рыбак, и притом такой чудак. Он, согласно рыбных правил, <coughs> на, мотор, на моторке на, на заре сел, еще шарил. <coughs> Вот <coughs> Да. Э, надо сделать рыбе бартер. Э, это на моторке между дел в Черкасов полетел. Промешал рыбу на водку, полтораста залил глотку, а остальное бардачок. Сидит, как дурачок. Мышь ему пришла не, не сразу, ехать же ему на базу. все ночку проплутал и на базу не попал. А Это остров у нас мощей. А попал он на мощей, и давай там все по всей. <laughs> Он нажал моторный стартер, забросил мотор и картер. А, а при чем тут стартер, картер? Виноват во всем бартер. Я вот сейчас уже душа болит меня о природе. То, что я видел, и то, что вижу. Все нарушилось. Все нарушилось два друга в пехоте морской. Один паренек был Калужский, другой паренек Костромской. Один паренек был Калужский, другой паренек Костромской. А так глухолету мы видим на дороге. На дороге видим в такое вот э, осеннее время, сентябрьское, при солнечной погоде хорошей, они по дороге бегают, собирают вот этот вот крупнозернистый песок. Им необходимо на зиму, чтобы грубую пищу, они хвою питаются. Ягод нет, ничего больше нет, Хвою питаются только в зимнее время. А эту грубую пищу в забор вот этими камушками, перетирает. Вот так вот выживает, так он приспособился.